弟兄姐妹们好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天我们来到一百六十九讲。 神要对你说什么？一个字：手。他手拿连线杆，手把防线车。他张手周济困苦人，伸手帮扶穷乏人。一看经文，就大概知道。 配上那个题目就是手嘛，十九到二十节，手拿手把张手伸手都是讲到手，所以手啊每一个人都有，所以这个手里面呢可以这样讲，就是这个手配上的就是五根手指，所以一个手掌五根手指这。 五根手指，当然我们都懂了。哦，有大拇指、食指啊等等啊，五根手指都有不同的功能。这不同的功能呢，它就是可以配合在一起，然后呢，成为一个手掌，然后做手应当做的事情。所以这个手基本上。 每一个人每一天都会用得到的这个手，手的功能呢？当然，我们都可以说呢，熟悉的就是我们每一天的一种功能性的啊，用手就是可能你啊，早上起来你需要刷牙啦、洗脸啦、吃早餐拿食物啊，或者是洗碗、洗碟。 啊，等等，啊，这个很熟悉的哦。当然啊，去到办公室的时候，你可能需要用手，啊，可能就是拿你的卡出来刷卡进去办公室，然后把桌子的东西摆好整理一下，喝杯咖啡啊，再来预备的就是可能打电话用手机复印东西。 就是开始工作的时候啊，当然就免不了的哦，那一定就是啊，打开电脑啊，打这个键盘等等啊。除此，晚上来了，那可能吃晚餐呐，回家了啊。其实整一天你都用了你的手，所以这个手呢是啊相当功能性的，我们也非常的这个不陌生。 但是有没有想过这些工人性的这个手的工人，我们所做的啊？除此之外，那个手还可以做些什么呢？啊，今天这个经文呢，就是十九到二十节。我们说，哎，经文就是这么短嘞吗？但是它却在当中呢，给我们看得到的啊，就是他手拿眼线杆，手把。 防线车啊，这个可能就是意境里面，你就可以想象，它就是在啊防治这个布料啊。再来呢，那就是他张手是周济困苦人，伸手帮普穷乏人。哎，这两个经文会为什么放在一起呢？那我们可以就是把它有这样的一个连接是。 他手所做的就是防治啊，这些布料等等，这就是他的工作。按这三十一章来说，也是他的收入，也是他的生意。所以他用手做工做生意，那当然换回来的，他就是有。 经济能力有财富啊，那连接到这个二十节呢，他就告诉我们了。诶，他有经济能力，他有财富，但他有经济能力，他有财富后，他做些什么？他是不是把这些经济能力啊，有财富，然后收了起来，占为己有？还是呢？ 他在当中有了这些收入之后呢，他在二十节就说什么？他用他的这个经济能力、财富去周济困苦人，他张手周济困苦人。那这个形容呢？张手就是一种，喏，欢迎我张手啊，来啊，抱抱你，是一种张手欢迎你。 所以他的这个张手的形容呢，就是他很欢迎的去帮助这些困苦人，然后再来是他的伸手帮普穷乏人。所以这个伸手是什么？是一种主动性的，把手伸出去，来什么，来去牵引。 去帮助着别人，所以十九二十节，我们可以说就是他用他的手去赚取收入，做生意有财富，但是有了过后呢，他又用他这个做工的这个手呢，来去做慈善的工作，来去帮助人啊，所以他十九二十节有这样的一个连贯性。 所以，假如是说我们回到这个三十一章前面的一些经文，我们都说这主要要讲的就是才德的富人，所以肯定的在里面就描述了好多他的才干、才华、能力等等。但是我们在这里呢，就将十九节说，是他的才干；，但是二十节呢，就说什么，就是。 这个才德富人的这个品德的问题，他有了钱后，他的品德是做慈善的工作，啊，来去帮助别人，而不单单只是用他的手做一些啊收入啦啊赚取钱呐，或者是一种功能性的机械性的来呃做一些工作而已。 而是有了收入后，他的心啊，有困苦人的心，有穷乏人的心，他将他的收入来去帮补周济着他们的。所以呢，在当中呢，那我们就可以去想一想，今天当然我们都说做工做工嘛，啊，做工。 啊，都是人人字边的哦，这个坐字，不论你是哪一个坐啊，都是人字边的啊。然后做工，我们就就就是这很行动，呃，一个行动去做工。然后做工的目的，讲实在的，你做工当然就是为着你的生活，为着身体啊的需要，对不对，而去做工，去打拼，然后有收入。 而我们当然也不奇怪的看到很多人，因为他去做工了，然后啊有储蓄了，有收入了，他就可以啊买买房子啦，买汽车啦，呃消费啊，享受人生啊等等等等啊，都是因为做工而有收入啊，很少啊很少人就是做了工。 呃，就是呃没没收入的嘛，对不对？都是所以做工就有收入了。但是很多人做工了，有很多的经济能力了，那是你做了工，还可以再做什么呢？所以十九节是做工，二十节是做慈善。有了收入后，会想到困苦人、穷乏人的需要去做穷啊，帮助着穷人。但是假如是我们把 三十一章所讲的对象其实就是财德富人。那我们想，哎，财德富人，你有财，那你的才干、才华，然后你又有财富后，请问你的德行是什么？是不是啊？按这就是说啊，圣经的教导，你去周济困苦人，帮助穷乏人，还是有了这些财后，哇，你很多钱啊， 啊，那你就呃来，呃为自己嗯美容啦，买衣服啦，做头发啦，啊嗯买很多呃呃呃呃呃名牌消费等等等等享受你的人生，但是忘了还有困苦穷乏人，是圣经给予我们的教导，你需要张手，你需要去伸手来去帮助这他们。 这是神今天对你说的话，我们一起祷告，天父上帝啊，我们深信主，你给我们不同的才干恩赐，让我们能够赚取我们的这个生活费，为着我们家庭，为着个人的需要而有这个收入。 但我们也清楚的从圣经里面看得到，你赐给我们的才干恩赐，都是主你的恩典，除了是照顾我们自己的需要，主你也在圣经里面教导着我们，让我们能够看到孤儿寡妇的这个需要，按真理所说的就是穷乏人困苦人，他们需要我们张手和伸手。 哦，主啊，我们祈求主，你帮助这我们存感恩的心，能够在当中来协助这些他们呃困苦、呃穷乏的人，让他们在生活里面得到周济，对人生也有所的希望。我们祈求主，你自己做感动的工作。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力，请在这个呃嗯马太牧场当中啊，你还没有呃订阅的话，欢迎你订阅啊，也当然，请你也带发转发给其他的人，让他们得到福音的好处，也呃在当中欢迎你为这马太牧场来祷告。当然，还是希望大家能够写一些的字。 彼此的鼓励分享，再见，上帝祝福你。